Thank you. からバグったのを捨ててなんならチャンネル登録してねゴリマッチョボスマッチョマッチョマッチョマッスルボーマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ